Kachumbari za Ramadhan. Naam, mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, naam, karibu kwenye kachumbari za Ramadhani. Mm. Mm. Dakika tano za kachumbari, tano za kachumbari. Mm. Mwanji. Naam. Uko poa? Eh, mimi niko Naona hicho kikofia umekivaa mbele mbele nyuma ni. Mbele mbele nyuma ndo vile. Eh, ushafahamu. Mbele mbele nyuma ndo vile. Ushafahamu, ushafahamu. Sija kufahamu. Haya bwana. Nimekuitikia, nimekuuliza mbele mbele nyuma. Yaani mimi nilivyozoea hicho ki, ki, ki, ki, kinini cho wanakiita ki, kinini kile ki, ki, ki, kikoi sindo kinini cha kama kile cha kijogoo kijogoo kinakuwa kinakaa mbele kina maana yake. bwana, kila mvao una maana yake. Sasa una maana gani kuweka nyuma? Ah, hapa tukuja kufunzana kofia. Ah, imeisha imeisha eh, imeisha. Ah, kuna kuna mchuzi wa wa, wa, wa roast unakuwa na mandiko ndiko fulani, alafu kuna ule mchuzi wetu wa maji ule mm. nisubirie chini Eh, saa jana mimi nilikula mchuzi mmoja hivi mm. wa rosti, yani ulikuwa na madikodiko mengi sana mm. manyama nini mm. labda una mchuzi wa rosti hivyo? Kuna michuzi mm. au mchuzi wa aina nyingi. Kuna mchuzi wengine wa kukanga kuna mchuzi ya nazi, kuna mchuzi wa maji mm. ni wewe mwenyewe juu ya upishi wako, ndio. Lakini kuna vile vinopikiwa mchuzi vyenyewe, viungo hivyo vile vinopikiwa mchuzi wenyewe, kiteweo chenyewe. Kitoweo ndo viungo? Ah, sio kiungo. Kitoweo, samaki, kuku, nyama sio kiungo, utumbo sio kiungo. Ah. vizuri? Sawa, ni ah. kitoweo. Mm -hmm. Hemu tuje katika kupika vitu vya asili kidogo tu, mm, kufundishe kupika chaza, chaza chwale, chwale, kome, kome, pweza, pweza, ngisi, ngisi hawa vizuri hasa ukiwapika wanazi mm. sawa eh? wanapendeza wakipikwa wanazi Ehe, unawachemsha vizuri, unahakikisha wameiva, wametoka ule mchanga mchanga wa pwani. Eh. Mchanga hautoki katika kupikwa, mchanga ah, utatoka katika kukoshwa. Eh. Eh, twende. Eh, eh, lazima ufahamu kuna chwale wanapikwa kwa nazi wale mhm. wengine haswa wanaopenda kupika watu wa asili huwa wanaacha na chicha zake, ndio wanapikwa wanazi. mm -hmm. Sasa nategemea utalia ugali, nategemea utakulia wali, wali, utalia mkate, sembe, as long uwe mwenyewe unavyotaka. mm -hmm. na pweza iko namna kama hiyo naye huwa anapikwa wanazi nazi, anapendeza anapendeza sana eh. Au wa kukaanga wa namna ile ya ku tunasema ku, kuto kudondoa eh, ni wewe mwenyewe mm. Lakini ukisha kutayarisha na mabilingani yako na ukitoa bilingani inapendeza mm. Pweza hata nategemea ah, okay, sasa vipi kuhusu huo mchuzi? Ukitaka kupika mchuzi wa kukaanga mm. kwa maana labda ya rosti la eh, maini eh, la nyama, nyama vikavu, dagaa wakavu yeah. yeah. Sasa na wale nao pia eh, inategemea vipi unataka kupika, lakini ukisha kuchemsha nyama yako na ukisha kupika mm. eh, kiurahisi zaidi, ili wapenzi watazamaji wapate kufahamu, ukisha kukaanga labda vitungu vyako, tungule zako, batata zako tayari, ukisha kuzikaanga na supu yako tayari, mm. ile ya nanii eh, vishaivia mle, unaweza ukaimimina mle mm. alafu ukaacha izidi kuivia ipate hasa mimi niliwahi kula mchuzi huo wa rosti sawa, eh? lakini, lakini vile vile uh, nika nikaja kula mchuzi wa maji. Najua kuna mchuzi wa maji nili, niliwahi kula kwa jamaa fulani hivi ni mm. kigae kabisa, wanasema kigae, yani kwamba ukijiangalia unajiona alafu tofauti. huyo hajajua kupika mchuzi wa maji. Mchuzi wa maji unapopikwa una ala zake. Mm -hmm. Kisu kile kina ala cha ala yake sehemu ya eh. na mchuzi una ala zake. Mm. Kuna bilingani, mm -hmm. kuna mnyanya, mm -hmm. kuna bamia, bamia. Wengine wanatia birimbi, birimbi. embe, embe. Eh? na vile vitu ili uweze kuwa mchuzi wa maji usiufahamu kama mchuzi wa maji ukiviblenda alafu vinakuwa mzito mzito hmm. wakitwanga eh, kwenye kwenye eh, wakitwanga au wengine eh, ndio wakitwanga sisi nyumbani kwetu tulikuwa mimi mmoja likuwa silibilingani hmm. mimi kwa la sagwa Eh, mara bibi yangu alikuwa analichemsha anali, anali kwanza, alafu analitwanga. Mm. Alafu anarudisha tena katika mchuzi. Utakula tu. Mm. Sio mchezo. La kwa namna kama tena kama chai wanasema. Eh, unakuwa mchuzi unakuwa mzito mzito ule basi na ukishakupata nini? Chai. Ndio ni chai. Ndio ni hujasoma biology wewe. Chakula ambacho kinakuwa chudi yani kimeshakuwa kishatafuna tafuna nini nini. Okay, tuache hayo. Labda kuna ule mchuzi wa wa, wa nazi ule. Wa nazi eh? Mm. Eh, ndio hiyo mchuzi wa nazi. Nafikiri leo mm tufikie hapa kwenye mchuzi wa nazi eh, tumalizie ah, yaani hapa. Japo udikodiko unakuwaje ule upi mchuzi wa nazi, kwa sababu ule unakuwa unatewa vitu vitu na sasa ndo nazi yenyewe ina, ina nani, alafu unatia bizari, mambo yanakuwa mazuri. Muda umefika bwana. <clears throat> okay, shukrani sana, tuseme tu kwamba Uh, Ramadhani Karima. Bila shaka tusisahau kula dako Kula eh, dako Usisahau kula dako Jamaa anapenda kula dako Of course. Okay, shukrani sana. Kachumbari za Ramadhani.